mocopahat adalah seni suara atau menyanyi tetapi dengan syair bahasa Jawa. saya Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasono guru sekolah mocopat yang ada di Keraton Yogyakarta Sekolah Mocopat yang ada di Jalan Rotowijayan ini berdiri sejak tahun 1960 atas perintah dari Narsodalem Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Pengajarnya sekarang tiga orang. Saya mengajar di sini, ini sejak tahun 90-an, ini merupakan generasi yang kedua. Sistem pengajarannya dengan memberi contoh nembang, sekali, dua kali, tiga kali, nembang bersama-sama. Setelah itu siswa diminta untuk nembang sendiri. Nah, ukurannya bisa nembang itu, bisa nembang ini, nembang ini, nembang ini, nembang ini, nembang ini, nembang ini dan tanpa melihat notasi yang ada. Siapa saja boleh, orang Jawa boleh, orang yang luar Jawa kalau berminat boleh, bahkan ada yang dari luar negeri juga pernah menjadi siswa di sini. Karena belajar di sini tanpa biaya alias gratis. Setelah ada dana keistimewaan, peserta kursus mocopat ini bisa dikatakan bertambah sekitar 20-an. Tapi untuk untuk mendapatkan kehadiran siswa yang sekian banyak itu juga sulit. Peserta pesertanya kan tidak tidak tidak ajak, tidak teko itu ora teko, ora ajak. Iki teko, iki ora, iki teko, iki ora, gantian-gantian sehingga kalau terdaftar memang memang banyak yang anak-anak muda itu relatif sulit untuk untuk aktif. Bukan salah mereka karena memang mau copat ini sebetulnya bukan konsumsinya anak-anak muda. Nah ini yang yang yang kami bersama-sama dengan pengajar ini pesimis. Yang ada di sini tidak bisa membaca me aksara Jawa. Sementara yang dibutuhkan belajar nembang dan belajar membaca aksara Jawa. Kami masih kesulitan untuk mendapatkan itu. weh rahayuning roh